打实战眼睛看哪啊？这个问题很多网友问，所以呢，我们要先举个例子啊。司机开车眼睛看哪？老司机开车眼睛看哪？呃，看手机啊，不是那种司机，想多了。所以你问我打实战眼睛看哪，我就判定为你是一新手啊。为什么？因为新手才会出现这种问题。那眼睛答案是看胸部。 比如，大家看女生不会看胸部啊，就是看中心的位置。为什么？因为看中心的位置呢，这样我可以余光看到你的头，余光也能看到你的腿。老手有可能假装看你的头，然后踢你的腿，对吧？有可能看你的腿，然后腿踢你的头，哎，都有可能，对吧？这是老手，所以呢，这是给你的答案。